Isso é para os inquietos, aqueles que não se conformam com o comum. Isso é para aqueles que querem dar mais passos em direção ao novo. Para quem quer construir o futuro como protagonista, não como espectador. É para todos aqueles que querem dar uma nova perspectiva para a sua carreira. Isso é para aqueles que querem estar rodeados dos melhores, dos melhores conteúdos, das melhores ideias, das melhores pessoas e das melhores perspectivas. Os conteúdos mais relevantes para o seu negócio e para a sua carreira, produzidos por quem mais entende. Inovação, negócios e tecnologia, todos os dias no formato perfeito para você. E aí, pronto para ser parte da transformação?